रुचाउँदैन जो हामीको मलाई त देख्न रुचाउन भाउजू यताबाट बाबा बाबा मम्मीलाई पनि पठाइदिएको भए चाहिँ आएर नि के अरे के अरे गोब्रो फालिदिन्छु अरे र अहिले यसो बाहिर निस्केको होइन हावाहुरी लाएर भिजोक रहेछ र अहिले मौसम यस्तै छ होइन गाडीमा छ अहिले हाम्रो बेहुली पनि निस्किसक्यो अहिले मान्छे हिरो नि भए पनि बेहुल बेहुली चाहिँ अब निस्किसकेन होइन म पनि पोको पुन्तो यसरी बोकेर हिँडिसकेको छु अब पार्किङतिर होइन ए चाहिँ कुम्बेश्वरी क्यामेराले खिचिरहेको छ है तिमीलाई नै खिचिरहेको कि मलाई भन्दा नि होइन यस्तो पनि हुन्छ कोही यो हेर्नु न को डन अरे सादा पुत्ला खाने डन अरे कसको मेरो आइयामा मेरो त त्यस्तै हो खानालाई त उल्टै खाइदिन्छु छिटो फोटो खिचिरहेको छ चिज गर छिटो E, ca poți din ei? Poți de. Da. Mă panțistă de nepăre. Ce? <laughs> अनि ट्रेनको घन्टी बजेर बज्न लाग्यो स्टार्टिङ अहिले ठ्याक्कै हामी चाहिँ अहिले मास्केटलमा आइपुगेका छौँ होइन र यो मास्केटलमा छौँ अहिले मास्के एक्सप्रेस मास्के माथि अहिले अनि दाइ धन्दाईको गाडी दिदी नमस्कार नमस्कार ल ढोक अब मेरो भिडियो बनाइदिनु त भिडियो यहाँ बनिरहेको छ स्टोर तल जानु देउला के स्टिकर यहाँ स्टिकर खै के स्टिकर हो भएको थियो यो त मैले पहिल्यै देखाएँ भने अस्ति घुम्न जाँदा तर के हो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली अहिले मेरो गोब्रो त छुँदैन जो हामीको मलाई त देख्न रुचाउन गोब्रो गोब्रो अनि भोलि के छ भोलि

ल फोटो खींचने आ रहे फुल फुल वाओ एकदम राम्रो छ यसको सिन खतरा राम्रो राम्रो पोज नि समुद्र त हेर न बुढी हेर त रौन है म भुँडी दबाउँछु बुढी निको निको किन सकेको मान्छे हो के गर्यो समुद्रले ओके अझै अझै अझै समुद्र <laughs> समुद्र नै बनाएर छोडिदियो मलाई त्यसले नि सेलिब्रेटी भयो ल सेलिब्रेटी बा त्यस्तो बोलेर आउनु हुन्न के नगर नि एकछिन अनि फेरि खिच्नु के है एउटा त्यो फेरि अया मा के हो ब्याट्री लो भनेछ बहिनी हजुर ब्याट्री लो भनेछ फालिदिन्छ पढाउने मलाई यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु ल फोटो सेसन सकियो होइन अहिले गाडी आइसकेको कारणले गर्दाखेरि पोत अनुसारको भयो अनि के छ त धन्दा खबर म त एकदम बिन्दास बिन्दास पारा छ ए यो नि त तरिका दिन्छौँ दिन्छौँ ल ल जम जम मेरो हजुरले बनाइदिनु न भिडियो के बनाइदिनु मेरोमा के भएर चार सक्दिनु भयो हजुरले ए त्यो उमा अघि दाइलाई पो हजुरले अरे ए हजुरले के ए मैले हो दाईले त के गर्न सक्नु बिचरा ल यो गराइदिनु त एउटा भिडियो नि त एउटा हिँडेको भिडियो क्या अलिक भएन ल म भिडियो बनाइदिन्छु ल

निबोको स्कुल होइन यम्मा स्कुल गाह्रो गाह्रो कसम यार मलाई मात्रै हो कि बुढले सतान सबैलाई हो फाल्ले फाल्ले बौला खोला पायो भने यसले मलाई दिमाग खराब गरेर एउटा फोटो खिच्न दिन भिडियो बनाउन दिन्न मेरो मलाई ए मेरो गोब्रो नहाल्ला ल तेरो बाउ किन भनेको ए होइन तिमीलाई होइन मलाई उज्जा भनेको यो काकुले मलाई हो लगेजी भएन यो सामा त तिमीले उता ल भित्र ल भयो यो काकुले ल ले ले ले ले हुन्छ हुन्छ ले म गर्छु हुँदैन केही नै हुन्न निबु हट न ले ले तँलाई यो गोब्रोले केही नि गराएन नलग अहिले काकु रिसाउँछ नि सबभन्दा माया गर्ने काको तिम्रै रिसा रिसाउँछ काकु अन्टीको पुच्छर नाच्चाले झोरे ले ले ले यो ले म बनाउँदिनँ मलाई यस्तो कुरो नजल्न छोरी ल एकछिन छोडिदेऊ नि अब यहाँ काको भिडियो भन एउटा हातले कसरी समाते गर्छ म गर्छु कि यसरी तिमी भिडियो स्टार्ट गरेर जाऊ न क्रप गरे भइगयो नि ल जाऊ यताको सिन देखाउ धेरै जुम होइन नि बाउ यता आऊ भिडियो भयो छ ठिक छ ल भन्थ्यो क्या अहिले अलिक ढिलो हिँड्नु भएको के अरे भनेको नि त्यही भएर त्यता राख भनेर एउटा भिडियो गर्नु दिएँ माथि सीमा हुन्छ नि ट्याक्क का काकीको पुच्छर भइदिन् काकीलाई माया गर्छ कि तिमीले अनि काकुले भनेको मान्ने कि काकीले मुन्द्रे काकाले त्यस्तो हो तिमीले गरेको त तिमीले गरेको खोइ मेरो त यहाँभित्र छ नि यहाँनिर

देना बोलाय तुला माहिती येते तिम उते बस ते टाळवड न हल्ली उते उते जाऊ ते न चलन छोडे चाल उते जाऊ ना उते आज पछाडि पछाडि जाऊ है मागा डिस्टर्ब एउटा भिडियो भनेको तिन चारवटा बनाउनु मैले यही रिउट झगडा पनि पछि पनि यही हो हजुर उसले सिङ्गल फुटेको अहिले दुईजनाको भएको होइन यताको गिटार कसम से यार मलाई त औडा बनाउनु हो क्या <laughs> मैले अनि काकी ल अब त जाने भयो la mera. अहिले चाहिँ यो नेपाली बस्तीमा आइएको छ जापानको नेपाली बस्तीमा है हिजोको बा क्यु पछि चाहिँ यहीँ बसियो थकै लागेको थियो अब नाइट ड्युटी अब रमाइलो गर्दा गर्दै निन लाग्यो अब यतै सुत्यो अब राति पनि भयो नजाउँ भन्ने कुरो हो म त यहीँ सँगै बसेको भएर चाहिँ मलाई त्यति फरक चाहिँ पर्दैन र हेरी अब नेपाली बस्ती हो यो ठ्याक्कै नेपाली यहाँ हाम्रो चाहिँ बाबिक्यु थियो यहाँबाट अब त्यहाँ बस्यो यहाँ चाहिँ ल म यता खाना बनाउँछु भन्नुहुन्छ यता बनाउनुहुन्छ म कता खाने भन्ने हुन्छ होइन <laughs> त्यही चाहिँ रमाइलो नेपालमा आफ्नै याद आउँछ नेपाली परम्परा छ होइन अनि अहिले छोरीले पनि घुम्न जाउँ काकु भन्दैछिन् अब कता जाने के हो थाहा छैन होइन त्यो भन्दा नि अब बिस्तारै घर पनि जाने हो कि भन्ने कुरो बच्चा बच्चीहरूको सेफ्टीको लागि हो क्या हो त्यो त्यो झारहरूमा बिसादी हाले जस्तो छ सर पाउने सिजन भएको भएर पनि हो कि नानी छोरे हाउमाता त स्कुलको नाम भइगयो त्यो चाहिँ के गरेको उहाँ गरेको त फुल निकालेको लड्छ भनेर trzy tanie त्यो झार उम्रोस् भनेर हो त्यो झार नउम्रुस भनेर जे नै अँ अँ भनेर भाउजू कुन त्यो त धेरै लामो भएन र छालाङ फुलुङ बढी हल्लिन्छ त भाउजूको भाउजूको डब्बा हो यो डेन्जर हाल्नु भएको छ नि त के भयो यो दाइले टाँसेको दाइले दाइले टाँसेको

जाम आउनु जाम भाउजू ए भाउजूले त कपालको कपालको कपालको खेती गर्नुहुन्छ कम

क्या चल निभो ए ए म भिडियो खिचिरहेको छु कि नहल्ला के नेबो यो हल्लायो भने राम्रो आउँदैन के भिडियो ल्याएर हस्

गाडी बढी टल्केला के भाउजू टल्क्यो भने खिन्छ अरे भन्छन् कति माया लाग्छ है गाडीको भाउजू गाडीको कतिको माया लाग्छ ए फेरि चेन्ज गर्नु मन लाग्यो है अम्मा मलाई यो गाडी दिनु अनि किन्नु होला हँ पर गर्मीमा त पर्साहरू उसमा राख्नु हुँदैन काँडाहरू सबै यसरी बाङ्गिन्छ हो तातेर म त यहीँ छोडिदिन्छु त तातेर सबै बाङ्गिन्छ मेरो त छैन त पर्स यहाँ Thank you.

सानोमा त अनुहार चेन्ज हुन्छ भन्छन् जाने

पकेट छ नि त जाउँ जाउँ पिङ खेल्न ए जान मान्छे जान मान्छे मलाई त नचुनेर हातै सारिन्छ हामी गयौँ पिङ खेल्न यताबाट सिधै यहाँको पिङ होइन उताको पिङ हो उसलाई पिङ खेल्न मन लागेपछि त है अँ आउनु मान्दैन ए निबुसँग मात्रै हो आउनु मान्ने के हो त ए हो र ए महिनामा त सकिँदो रहेछ है अलिक फ्रेस भइदो रहेछ के तिन साढे तिन महिना भयो भन्नुहुन्थ्यो दिदीले होइन के बाबा बाबा मम्मीलाई पनि पठाइदिएको भएछ आएर नि एक डेढ महिना राख्यो भन्दै कि त्यो भन्दा नि भिजा कतिको छ भन्ने हुन्छ क्या त्यो के अरे घुम्ने भिजा हो नि त त्यही त्यो अनुसारले आफूले कति राख्ने भन्ने कुरो त्यतिखेरै थाहा हुन्छ गर्दै अङ्कललाई गर्दै ए भगवान् तिमी त ठुली छोरी अनि तिमीले माया गर्दैन मलाई जसले पाउन सक्दैन उयो ठुलो कुरा हाम्रो कम्पनी जाने चाहिँ यही बाटो हो क्या पहिला फाइनल्ली पार्क आइसक्यो होइन

ए पाहाडमा चाहिँ झरेको होइन अहिले धेरै ठुलो छैन यहाँ सानो चिटिक्कको पात बिचमा चाहिँ यसो पाहाड जस्तो होइन चट्टर रुख छ है यहाँ आउँछ अरे यहाँ यहाँ नजाने अरे जब यहाँबाट ओरेन्जहरूलाई होइन भर्यौँ पनि पहिला रुख रहेछ है यस्तो राम्रो फुलहरू यहीँ चाहिँ अरे एक्सर्साइज गर्छ भने

तो दामे दामे दामे दामे ये ये

के अरे के अरे गोब्रो फालिदिन्छु अरे गोब्रो फालिदिन्छु अरे ढाडे मास्क त अहिले स्यान्डविच बनाउनु भएको छ अरे होइन के छ प्रकाश दाइ खबर आमा स्यान्डविच खाने हो होइन Anne. ठिकै छ त के छ आरामै हो त उता गयो कि होइन ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ हजुर बिदा आज चाहिँ बिदा के ल्याउनु भएको कृष्ण सोल्टी रमाइलो छ त्यसो उतातिर हो कुरा चाहिँ अलिअलि काम आठदेखि आठ सधैँ पैसा त डर रहेछ त्यस्तै हो चाहिएको मेन पैसा नै हो भिजा

कभी कभी मेरे दिल में